Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo et nouveau programme. Là, je m'échauffe pendant 20 secondes. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je Thank you. Thank you.